султанбаев жеткиликтүү ипотека жана өлкөнүн тышкы карызын сот долбоорлорго алмаштыруу жөнүндө айтып берди президенттин демилгеси менен чоң алайда памирлик кыргыздар үчүн төрт жүз үй курулат депутат улуттук авиакомпанияны түптөө сунушун айтты тим башчысынын орун басары европа инвестициялык банкынын делегациясы менен жолукту кыргыз футбол бирикмеси италиялык кесиптештери менен кызматташат Президенттің басма сөз Ербол эрбол султанбаев жеткиликтүү ипотекалык турак жай жана өлкөнүн тышкы карызын социалдык долбоорлор жана жашыл демилгелер менен алмаштыруу жөнүндө маалымат менен бөлүштү анын айтымына қарағанда, 2022 жылдың майында кыргызстандын министрлер кабинеті менен киевиви германиялык өнүктүрүү банкынын ортосунда кыргызстандын Германияға суверендүү қарызын шарттарын өзгөртүү жөнүндө карызды алмаштыру 4 турак жай программасы макулдашысына кол коюлган анын алкагында он миллион евро өлчөмүндөгү каражат этап этабы менен мик ачык акционердик коомуна берилет президент садыр жапаровдун демилгеси менен жакынкы мезгилде ош областынын чоң алай районунда памирлик кыргыздар үчүн төрт жүз үйдүн курулушу башталат президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай курулуш иштерин быйыл май айында баштоо пландалууда баардык үйлөр жылуулук электр энергиясы жана ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл болгон башка нерселер менен камсыздалат өлкө жетекчилиги афганистандын кичи жана улуу памирдин аймактарынан баардык этникалык кыргыздарды толугу менен көчүрүү үчүн баардык зарыл чараларды көрүп жатат бул максаттар үчүн мамлекетте жетиштүү күч жана каражаттар бар жогорку кеңештин жыйынында депутат жеңишбек токторбаев ата мекендик өндүрүштү колдоо маселесин көтөрүп эгемендүүлүк алганга чейин иштеп жүргөн завод фабрикалар жабылып калгандыгын эске салды муну менен катар улуттук авиакомпания кайрадан түзүү сунушун берди ошондой эле аба каттамы кирешелүү тармак экенин белгилеп аталган маселе боюнча изилдөө жүргөнүн кошумчалады бишкекте тышкы иштер министринин орун басары айбек молдогазиев европа инвестициялык банкынын борбор азия мамлекеттерине насыя берүү маселелери боюнча башкы кеңешчиси адам брун жетектеген делегация менен жолукту тимден билдиришкендей ошондой эле жолугушууга европа биримдигинин кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи мэрилин йозефсон да катышты жолугуштун жүрүшүнө тараптар европа инвестициялык банкынын колдоосу менен кыргызстанда ишке ашырылып жаткан жана илгерилетилген долбоорлорго тийиштүү маселелерди талкуулашты жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тараптар эки тараптуу кызматташтыкты бирге өнүктүрүүнү макулдашышты рим шаарында кыргыз футбол бирикмеси менен италиянын футбол федерациясынын ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду кыргыз футбол бирикмесинен билдиришкендей документке жыйырма төртүнчү январда кыргызстан менен италиянын футбол федерацияларынын президенттери медербек сыдыков жана габриела гравина кол койду белгилей кетсек учурда бирикменин өкүлдөрү аталган шаарда иш сапар менен жүрүшөт алар италиянын футбол федерациясынын эл аралык кеңсесинин жетекчиси данила филакиона менен жолугушмакчы